seven, six, five, four, three, two, one. サムギョプサルサムタンマーシーサムハラ神社 一日でもサボったらあそこでかってみたよやめろ死にたくない ケーバックバックバックゾンピーピース足元に良くない感じがきてますねこれがオってずっと違うこれがオプで Thank you. I s p e c マグロ撮影開始まだまだまだまだまだ見てくださいよこのスピード黒いやつ開いちゃった死んじゃうないよねまだまだまだまだまだまだまだ守れるよ まだかなまだまだまだまだえー、Go on 20 seconds のデザインな o 上々ねどん Humiliation から来るゾンビも気をつけていや何の意味もないよね George so Zombie in her behind. Ten, nine, eight, go, go, go, seven, six, five, four, three, two, one. Allez-y, vas-y. Oh, si, si, si, si, si, si. Shoot! Shoot! Shoot! にも肉って肉だ焼き肉定食まずいなが死んだ Thank you.